hello and welcome friends Python की प्री डिफाइंड फंक्शंस की नॉलेज लेने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की और पाइथन में हम रिवर्स जो मेथड होता है रिवर्स जो फंक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर देख सकते हैं बुक्स नाम से यहाँ पे मैंने बनाया है और यहाँ पर बुक्स में क्या क्या स्टोर कराया है सी प्रोग्रामिंग स्टोर कराया है जावा स्टोर करा है पाइथन स्टोर करा है आप और भी चीज़ें ले सकते हैं और फिर रिवर्स फंक्शन का यूज़ किया अब इसका यूज़ क्या है आइए समझते हैं यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं और रन मॉड्यूल पे जाते हैं पहले इसको सेव कर लेते हैं अभी हमने इसको सेव नहीं किया तो आर e के नाम से इसको मैं करूँगा सेव तो यहाँ पर लिखता हूँ आर डॉट पी वाई लगाना ज़रूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये हो गया अब ये प्रोग्राम रन हो गया है आप देख सकते हैं पहले पाइथन प्रिंट होके आ रहा है फिर आ रहा है जावा और फिर आ रहा है सी प्रोग्रामिंग तो अभी हमने जो लिखा और ये जो आउटपुट आया है इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए यहाँ पे पहले सी प्रोग्रामिंग था फिर जावा था फिर पाइथन था लेकिन पहले पाइथन आ गया फिर आ गया जावा तब सी प्रोग्रामिंग आया हुआ है अगर मैं यहाँ पर एक और कोई पढ़ा देता हूँ बुक का नेम लाइक यहाँ पे कर देते हैं हम विजुअल बेसिक या बी बी ए कर देते हैं बी बी ए कर दिया मैंने ठीक है और इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिया और फिर एक बार और इसको रन करवाते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है कुछ चेंजिंग होती है या नहीं होती है तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले बी बी आया है फिर पाइथन आया है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है आप कितना भी इसमें पढ़ाइए अब जैसे क्या कोई नंबर भी ले सकते हैं हम इसमें आइए एक बार ट्राई करते हैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ फिफ्टी तो ये फिफ्टी एक नंबर है और इसको भी हम लिख लेते हैं सिग्मा कॉमा में ठीक है क्योंकि सिंगल हेडेड कॉमा ही यूज़ किया है मैंने सिंगल हेडेड कॉमा यूज़ कर लेता हूँ अब एक बार इसको रन करवाते हैं अब देखते हैं क्या होता है ये प्रिंट करके देता है या नहीं तो देखिए 56 पहले आया हुआ है फिर बीवी आया हुआ है फिर पाइथन आया हुआ है जावा आया हुआ है सी प्रोग्रामिंग आया हुआ है तो इस तरीके से आप रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ईजी है thank you for watching this video